19 tam 3 bölü 18 ile 18 tam 2 bölü 3'ü toplayacağız. Toplama işlemine başlamadan önce tam sayılı kısmı kesirli kısımdan ayıralım. 19 tam 3 bölü 18 aslında 19 artı artı 3 bölü 18'e eşit. Bizden bu ifadeye 18 tam 2 bölü 3'ü eklememiz isteniyor, değil mi? 18 tam 2 bölü 3 neye eşit? O da 18 artı 2 bölü 3'e eşit. Tam sayıları kesirli sayılardan ayırdığımızda tam sayıları birbirleriyle toplamamız çok kolay olur değil mi? O zaman ne yapacağız? 18 ile 19'u toplayalım. Şimdi de kesirli sayıları birbirleriyle toplamamız gerekiyor. Kesirli sayıları yeşille işaretliyoruz. Burada ne dedik? 3 bölü 18 artı 2 bölü 3. Artık toplamaya başlayabiliriz. 18 artı 19. Çok basit. 19 artı 19 olsaydı 38 ederdi ama 19 artı 18. O zaman 38'den bir eksik olacak ve sonuç 37 olacak. 3 bölü 18 ile 2 bölü 3'ü toplayacağız. Ne yapalım? Önce paydalarını eşitleyeceğiz değil mi? 3 ve 18'in en küçük ortak paydaları nedir? 18'dir. 2 bölü 3 kesrinin paydasını ne yapacağız? 18'e eşitleyelim. Paydayı 6 ile çarpacağız. Tabi paydayı 6 ile çarpıyorsak, payı da 6 ile çarpmamız lazım. 2'yi 6 ile çarpınca 12 çıktı. Sonuç olarak 2 bölü 3 kesri paydaları eşitlediğimiz zaman 12 bölü 18'e dönüşüyor. Şimdi bu iki kesri toplayabiliriz. Daha önce elimizde tam sayıların toplamından gelen 37 vardı. Sonucu bulmak için 37 artı bu iki kesrin toplamını yazmamız gerekiyor. Ortak paydamız 18. Payları topladığım zamansa 3 artı 12, 15 etti. O zaman 37 artı 15 bölü 18 ifadesini tam sayılı bir kesir olarak ifade edersek 37 tam 15 bölü 18 dememiz gerekiyor. Bu tam sayılı kesri bu arada sadeleştirebiliriz değil mi? Sadeleştirmek için pay ve paydaya bakmamız ve ikisinin de ortak olarak bölünebileceği bir sayı bulmamız gerekiyor. 15 ve 18. İkisi de 3'e bölünebilen sayılar. Şimdi bu kesri sadeleştirelim. Biliyorsunuz pay ve paydayı 3'e böldüğümüz zaman kesrin değeri değişmiyor. Sadece sadeleşiyor. Güzel. Tam sayımız hala aynı. Kesrimiz ise sadeleşti. Sonuç 37 tam 5 bölü 6. İşte bu kadar.